पंडित बाबा एक चुप कथा का बहुत जरूरी बात है हमारे घर में कमो ना चुराई लुए दिया तो, तो का परेशान अरे हमार में बरवा खेल कर लड़का मोबाइलिया घर में सही खराब अरे ये तो बड़ा डेंजर चुराई लुए रे उस चुराई लु वाला ना आए हुआ सेल्फी वाला बहुत डेंजर अरे बाबा तू बहुत अंतर्यामी हो इसे जान गया हमसे पूछन रहा अच्छी कमन चिड़ई में तुम कहा रही सेल्फी ली सेल्फी वाली चिड़ई हुआ हाँ बच्चा हम जान जाए जब आटा ऐसा ये समय सब सब के मैं रुवन कहिया सेल्फी वाला भूत धरे ah! ठीक होई बाबा थोड़ा छोड़ा ऊपर आ पहले बैठो तो बता पथवा चलो घर सुनाई दो बहुत परेशान है बाबा पथवा घर का करें यही सुन लियो चिड़ैलिया तब तो घर ही अजय हम अजय जैसे चुराए हाँ चलो जंगल आपका कहा बच्चा वो वो पहले तो कहा है Okay, baba. Oh, mga bonari naman po. Om Pangulandra Namaskara. Namaskara. Om Bom Bom Namaskara. बच्चा पाँच सौ रुपया चढ़ाओ दो बच्चा पाँच सौ रुपया चढ़ाओ कथवा हो भैया को दक्षिणा दे दियो कथवा हो भैया को दक्षिणा दे सारे पंडित हुआ सारे पंडित हुआ हम तो सारे पंडित हुआ हम तो सारे पंडित हुआ सारे सारे ऐसा सारे चुरेलिया ना जाए ऐसा सारे चुरेलिया ना जो पैसा देवे तब भाई जाइए सारे तोरा कुछ दिया लागत बैठा हुआ ही तो रुक सारे कुछ दिया लागत पापा जी हां दस सारे अंतर कर अंतर पड़ जा रुक सारे अच्छा, सारे करो दो सारे अंतर पड़ जा बड़ा तोरा दुल्हन का हम ले जाई ना दुल्हन का हम ले जाई ना दुल्हन का हम ले जाई ना दुल्हन का हम ले जाई ना कम कम कम कम सो हम धरा कम कम कम अरे सारे कहां का दादा <laughs> बस तो बढ़िया Yeah, sorry. I'm sorry.